Kaixo, zelan doa Fernando? Bada, bankura bidean noa nire txartelaren informazioa lapurtu omen didatelako. Fizin izeneko teknika batekin. Baina, nego ez naiz arrantzan ibili. Ai, ama, Fernando, baina fizina ez da hori. Fizina zera da. Biktimaren informazio pribatua, ala nola, pasaitzak, kreditu txartelaren informazioa, segurtasun sozialerako zenbakia, lortzeko metodo bat, Honi dagokionez, normalean, e-postaz iruzurrak diren mezuak bidaltzen dira, edota zilegizko webgune baten antzeko izaten saiatzen diren gunetara albideratzen dute. Bertan, informazioa lapurtzeko. Adibide bat jartzearen, bankuko webgunari erreparatzen badiogu zenbait argibide dauzkagu honen zilegizkotasuna frogatzeko. Ala nola, webgunearen esteka, HTTPS-erekin astea eta webaren domenua ezaguna izatea. Adibidez, kutsabank.es. Bestalde, irudian ikus daiteken ziurtagirea izatea, estekaren eskerraldeko informazio botoia klikatzean lagungarria izan daiteke zilegizkotasuna frogatzeko. Beno, orduan fizinaren kontu hori ez da nik uste bezain arriskutsua. Bankura pertsonak ikutearekin nahikoa da, iruzurretan ez jausteko. Ez, Fernando, fizina zuk uste baino datu dago. Esaterako, posta elektronikora ailega lekizuken emailak fisin iruzur bat gorde lezakete. Hau getiritzeko, ezinbestekoa da emailaren igorleari erreparatzea, ezaguna denala ez, jakiteko. Gainera, bestelako estekak egotekotan eta batez ere susmagarriak badira, hauen helburua argi eduki gardak klikatu aurretik.